صلاة الله وسلام على من الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل أهلي بيتي الكرام صحبي ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم راغب القرآن محب راغب صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهلي الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة